WWE Champion kan nuti ajaa'ibsiifannu addunyaan miliyoonaan lakkaamu akka dhugaatti yoom ga'a maaltu ta'a jedhanii muddamanii kan hordofan dugda duuba icciitii maaltu jira hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Teessoodhaan hanga lubbuun ba'u ga'utti kan wal reeban. Inni tokko isa tokko irratti humnaan kan utaalu. Inni tokko isa kan biraa ilaaluun hanga nama sodaachisutti tumuudhaan lafatti dabala. WWE Champion. Baga gara irree YouTube chaanalitti nagaan dhuftan. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuu hin Gara qophii keenyaatti. Qophii kana kan hordofu hundumtu jarri kun sibiilarraa hojjetamanii jedhe yeroo gaafatu soba yeroo itti fakkaatus itti murteeffamu dorgomtoonnis iyyaa fi harka dhahannaa deeggartootaatiin gara riingii dorgomtichaatiinis garuu dorgommii dugda duuba icciitiin jira. Qophii keenya har'aa keessattis kan nuti waliin ilaallu isa kana ta'a. riisiliingiin dugda duuba iccitiilee jiran. Har'a biyyoota dhibbaaf saddeettamaan oli keessatti afaanota digdamii saddeetiin olitti hiikamee akka hordofamu ni dubbatama. Ameerikaa keessatti qofaa hordoftoota miiliyoona kudha tokko ol kan qabu dorgommii isa guddaa riisiliing WWE garuu icciitiin. Dugda duuba dorgommii kanaa jiru hanga har'aatti illee namoota baay'ee bira hin geenye. Namoonni baay'eenis immoo laphee isaanii rarraasuudhaan yeroo hundumaa akka dhugaatti kan ilaalanii fi kan hordofan WWE. Namoonni baay'eenis laphee isaanii qabachuudhaan wanticha jaalalaa fi ariifannaadhaan ni hordofu. Haa ta'u malee WWE'n eenyuu fi eessatti eegalee dugda duuba isaa jirus maali kunoo jalqaba isaatii kaanee haa ordofnu. Bara kudha sagal shantamii lama Jeeksmaan Mahooniin yaadichis immoo kan ittiin eegalamedha. Hundeessaan kunis dhibeessa muudateen mudateen bara kudha sagal jaatamii sadi dhaabbaticha mucaa isaa Viinsent Jeekman Mooniif dabarsuudhaan addunyaa kanarraa boqotee jira. Viinsantis maqaa dhaabbatichaa hin ibsu jedhee kan yaade jalqaba irratti WWF itti WWF jechuudhaan maqoolee isaa jijjiiruudhaan dhaabbaticha gaggeessaa ture. Dhumarrattis Meeyi ja'a kuma fi ja'a maqaa amma irra jiru WWE jechuudhaan moggaasee jira. Hanga har'aattis ittiin waamamaa jira. Dorgommiin warreebichaa kunis galiin waggaa isaa biiliyeena tokko ol ta'uun in himama. Itti fufuudhaanis yeroo ammaa dhaabbata isaa guddisuudhaan wantoota teekinooloojiidhaan geeggaraman adda addaa fayyadamuudhaan torbeetti sa'aatota torbaa oliif saganticha ni dhiyeessaa WWE chaampiyoon hanga har'aattis dhugaa itti fakkaachuudhaan namoonni miliyoonaan lakkaa'aman foddaa TV isaaniitiin hordofuutti jiru. Namoonni lakkoofni isaanii muraasa jedhamne jedhamnes bakka dorgomtichaatti argamuudhaan harka reebuudhaan laphee isaanii rarraasanii namoota deeggaraniif harka dhawaa oolu. Amantanis dhiiftanis garuu WWE'n akkuma fiilmii kamiyyuu taatotaan barreeffamee itti qophaahamee otoo dorgommiitti seenamiin dura shaakalli godhamuudhaan kan dhiyaatudha. WWE dorgommiin kunis biyya keenya dabalatee biyyoota baay'ee keessatti hanga har'aatti haala laphee namaa to'atuun ilaalamaa jira. Garuu namoota dorgommii kana keessaa kontiraata qaban xumuruudhaan bahaniin dhugaan wanticha ifa bahee jira. Isaanis isin hanga kamillee dhugaa isinitti fakkaachuudhaan yoo daawwattanillee wantichi itti qophaa'uudhaan kan dhiyeeffamuu fi wanta tasuma dhugaarraa fagaate ta'uusaa himanii jiru. ergaan namoonni kun dabarsaniis har'amoo boru jedhanii namoota laphee isaanii rarraasuudhaan ilaalaa turan daawwattoota baay'ee biratti wanta hin yaadamne taa'ee jira.WWE. WWE keessa isaatti namoota barreessuudhaan gitni hin argamnee fi baay'ee of keessatti qabatee jira. Wanti dirree dorgommii keessatti ta'u hundumtuu barreessitoota kanaan jalqaba kan barreeffamudha. Wanti kana caalaatti baay'ee nama ajaa'ibsiise immoo eenyu takka ma'u maal takka ta'u, maal takka uumamu hundiyyuu jalqaba barreessitootaan kan beekamee barreeffamee lafa taa'e ta'uusaati. Wanti ajab nama jechisiisu tokko immoo dirree riisilingii keessatti namootni nuti beeknu reebdota bebbeekamoo qofa otoo hin taane taatota baay'ee ciccimoo ta'uu isaaniiti. Otoo duraan gara dirree wal dorgommiitti seeniin dura wal faana qophii garaagaraa ni taasisu. Erga qophii taasisanii booddees akka nama waliin beeknetti gara dirree seenuudhaan dorgommii isaanii raawwachuutti ka'u. Namni wanta isaa barreeffameef wanta ajajameen ala hojjetes adabbii guddaan gara dirreedhaan boodatti isa eeggata. Abbaan isaa Rook Joonsan kan ture akaakayyuunsaa immoo Piitar Maayoviyaan wasiillanii fi ijoolleen wasiillaniinsaas dorgomtoota riisilingii akka turan kan himamuuf chaampiyoonaa riisilingii kan turee fi taatoo fiilmii ta'uudhaanis kan beekamu. Wayinii doglas Johnson yookaan immoo maqaa masoo hundumti keenya beeknu The Rock. Dorgomaa addaa riisiliingi chaampiyoonii keessatti kan isa beeknuu fi badhaasota 25 olii seenaa riisiliingii keessatti kan fudhate. Akkuma kanas nama jaalatamaa Kaalifoorniyaati. Waggaa digdamaan olis riisiliingii keessa ture jira. hanga kana turuunsaa garuu sobummaa irra WWE yookaan geemii himuurraa duubatti san jechisiifne. Intarviyuu gaazexeessota faana godheenis wantoota ajaa'iboo wantoota ijajabummaadhaan guutamanii fi wantoota keessi koo ittin amanne baay'ee isaanii kanan dubbadhe ani beekeen itoon ta'in barreessitootaan barreeffamee kanatti kennamedha ture jedhe The Rock. Zarook yuutuubii gubbaa irratti hordoftoota isaatiin wanti kun sobadhaa jedhamee yeroo gaafatamee turettis jala muree waan dubbatu akka fakkaatutti wanti kun itti yaadamee fi qo'atamee kan dhiyaatu malee dubbii dhugaa miti jechuudhaan deebisee jira. Wanta kana amantanis dhiistanis wantoota dhugaa fakkeessu baay'ee isaa wantoota sobaa fayyadamuudhaan miira namaa amansiisaa jedhe zerook barcuma ittiin warreeban yoo ilaaltan illee akka nuti naannoo keenyatti beeknu barcuma sirrii miti innis immoo itti yaadamee fi karoorfamee akkaataa nama hin miineen kan hojjetamudha. Irra caalattis kaameraamaanii filatamtootaa fi haala ittiin waraaban haala ajaa'ibaatiin kan nu bira gahanidha. Riisilingin ifadha, hojiidha, sobadha eenyu akkamoo durumaanuu hin beekama jechuun dubbate The Rock. Irra caalaatti immoo sagaleen dhageessanii fi barcumni wantoota isaan irratti kufanii fi sagaleen kaameraa maanii fi maaniidhaan edit ta'anii kan nu bira gahanidha. Mi'oonni isaan fayyadamanis itti yaadamanii fi wantoota nama miinedha. Hojiin isaanii lafa rukutu qofa kan nutti fakkaatu daanyonni qophichaallee diraamicha keessatti ga'ee guddaa taphatu. Gurra isaanii irratti kan ittiin qopheessitoota sagantichaa wajjin quunnamanii fi haalatti yaada wal jijjiiran ni qabaatu. Namoonni riisiliingii geemii duuba ta'anii sagalee kennan illee taatota diraamaa sana keessaa isaan tokkodha. Haala kanaan soba baay'eedhaan guutamuudhaan laphee daawwattoota hataa kan ture sagantaan kun ammaattis dhaabbanni kun sadarkaa olaanaa irratti argama jedhee yoo illee ergaa odeeffannoon haala kanaan bahuu jalqabanii fi yeroo dhiyoodhaa asitti hordoftoonni isaallee baay'ee gadi bu'aa deemaa akka jiru karaa garaagaraatiin odeeffannooleen bahaa jiru. Egaa hordoftoota yuutuubii keenya isinillee Qophii kana ni hordoftuu? Waa'ee wanta kanaas maal dhageessanii beektu laata? Waan isinitti dhagahame komentii irra nuuf kaa'uu hin dagatinaa. Egaa addunyaan keenya wantoota kanaafi kana fakkaatan soba baay'eedhaan guutamtee jirti. Yeroo itti aanu wantoota ajaa'ibsiisoo biraatiin hanga walitti deebinutti namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yeroo gaarii.